lan antu. Mapuche feyentun meo, kake eitu nieke itu fachisungu. Pei me muli, lan antu, malongi tantu, ka tumini tantu. Mapuche ni chumngechi asumne ah fiel, tu fachisungu, tiantu malongi kei, kam tiantu chakei quay chán con mà qiyanangu payni waychanmew wulkiyta thumu pay konsumin fuleti antu payta washaki thumu mulay pikayta che pay nuyun mapu paukum sangun kam tipapa lafken mulele pay pay me maitati mulay payta lanantu pikayta che walu konsumin fuleti antu feita wewitantipi keittache, feini puche. pumapuche, ngellipukei kakinyeke kumpenke. feini weungenam tantu, feimeu mliamta kumeke sungu.